қостанай облысындағы орын алған табиғи өртке байланысты төтенше жағдайлар министрлігінің орталық аппаратында жедел штаб құрылып жұмыс жасауда дәл қазіргі таңда орман алқабындағы өрттің аумағы тоғыз мың гектардан асты жалпы орманның аумағы қырық мың гектардан асады озерное аманқарағай калинина және новонеженка ауылдарына өрт тарау қаупі туындады осыған байланысты төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері 1841 адамды қауіпсіз жерге эвакуациялады адам шығыны мен жарақат алған адамдар жоқ ә, өрт сөндіру жұмыстарына 51 техника үш тікұшақ төрт ә, өрт сөндіру пойызы және жеке құрамның 320 адамы жұмылдырылған жергілікті атқарушы органдармен Э, эвакуацияланған адамдар э, әулиекөл және әулиекөл интернатының мектебіне орналастырылды э, осыған байланысты шұғыл желі іске қосылды онда психологтар мен кезекшілер жұмыс істеуде шұғыл желінің номері сегіз жетпіс бір жетпіс екі елу үш отыз екі сексен төрт және сегіз жетпіс бір қырық екі елу отыз алты жиырма төрт сондай ақ әулиекөл мұнай базасына өрт тарау қаупі туындады ә, өрт сөндірушілер әкімшілік ғимаратқа тараған өртті уақытында сөндіріп дизель отыны және бензин құйылған ә, резервуарларға өрттің тарауына жол бермеді сондай ақ қостанай облысына қосымша күштер мен ә, құралдар өзге өңірлерден жіберілуде атап айтқанда нұр қаласы ақмола және солтүстік қазақстан облысының өрт сөндірушімен қосымша құралдары мен күштері оқиға